terusno. Wa afdalul khalqi alal itlaki nabiyuna famil anisyikoki. Orang terbaik atau makhluk terbaik di dunia kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggalkan perdebatan. Nah, kenapa ada kalimat tinggalkan perdebatan? Imam Zamahsyari iku darani Jibril afdalu min Muhammad. Ya napa? Jibril iku afdalu min Muhammad. Alasannya Imam Zamahsyari Allah itu ketika muji Jibril itu disifatin yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu cara berpikir sobat Imam Samasyari. Tapi pendapat ini diabaikan semua ulama. Sehingga layuk tabar pendapat ini dianggap tidak dianggap khilaf. Maksudnya tidak dianggap khilaf ulama. Dianggap gugur, kenapa? Itu jenis apa? Famil Anis Shikoki. Meskipun ada yang berpendapat Jibril Abdul Muhammad itu dikesam pengkan 100%. Pokoknya nggak ada yang pakai, nama? Enggak ada yang make. Sudah, itu dianggap selesai. Makanya wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisikoki. Ya nak cara kula nu sederhana. Pemene kados kula penggaweane mulang, kula rombah mun mulang kabeh ulama-ulama top mulang. Seorang mungkin Jibril lebih afdal dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril itu wong sing nang Menara Gading. Dia neng aras, mimpin malaikat, malaikat nurut-nurut ora ana sing nduk biskop ora ana sing nduk dangdut kan yo penak maksudnya paham yo jajal kowe bayangno kowe mimpin pondok wis mimpin pondok mimpin se RT wis pusing mimpin anak dhewe ora usah ngangel bocor gampangane ku Imam Zamasari uga mikir enak dadi Jibril mimpin malaikat nurut kabeh Dia ini karek tengok-tengok. El, el, fatah ini ku el. <laughs> Misalnya ada orang melarat karek ngukur, ngutus maka el. Kil, kak el ku kaya duit. Bocah senganti melarat. Barno. <laughs> Enggak misalnya ada orang mati. Eh, kir, mau karena kir. Eh, Takok iya. Mau aku ketuanya kan. Takok. Kan ya penak. Bayangnya dari kanjeng Nabi. Sing nurut kada goblok. Apa? <laughs> Sing cerdas bantahan. Pusing gak? Pusing. Pusing. Lah saiki ngene, mimpin mbek pusing, mbek ra pusing Abdul di. Abdul sing pusing. Ora pusing piye jajal kanjeng Nabi. Mimpin wong cerdas-cerdas, kadang jadi munafik. Napa? Sing lugu-lugu, padang kelirunan, apa? Kelirunan. Ku mangkel mimpin wong lugu mangkel. Mbok muangkel iku nurut. Mbok senengi kiyoblok. <laughs> Angel ra karo wali. tapi yo kadang guyon. Niki kisah nyata. Mbah Mun tau ngutus santri ya beli tanah. Niki kisah nyata betul. Ya tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri lugu cah dalem. Cung-cung tukokno matre. Santri iki candal, makhluk matre ora tau krungu. Mungkin ya sana yang melarat, terus yes, mbah yang melarat, terus pokoknya yes, melarat, anak yang melarat, terus dia melarat. Akhirnya teko, ini ngarepe wong akeh ya, ini ngarepe catat tanah, itu ya, BPPN ya punya tetap. Teko apa gue baterai. <laughs> apa dong ini? Badre, Mbak. Pertama bangun koyok koyok dukun. Sesek guyu. Cung kowe tau krungu ning donya ana ana matre mboten. Jape sate mboten nate, Mbak. Jo matre iku ngene iki terus sing dinggo ngene mboten nate, Mbak. Kulo mboten nate dubas tanah. Tapi semangatnya nurut. Krungu matre langsung melayu tuku baterai. Gajal cara pangeran kira-kira ganjar to Mesti ganjar. Wong melayu mlayu mara tuku. Dadre. Kowe ora kula mondok, santai saiki kan semaju-maju. Lah iya ngono mangkel lho. Napa? Sahabat tadi kan gak kadang, jadi wong lugu-lugu, nama? Lugu. Nabi itu kaku hati kadang, ono masyarakat diundang. Ya bani tamim, rene-rene kok tak kei berita gembira. Ya ini, ayo sesuk moro nenggonku metuk ya aku tak kei hal yang menyenangkan apa? Wong desa desa itu pikirannya menyenangkan ya duit. Bareng Nabi mau ngijazah itu. <laughs> Iku nggak ya Muhammad ida besar tanah Fatina. Berita gembira aku <laughs> Kan Nabi pertama kudu ngapok ngamuk tapi ya aduh. Karena kau wong awam ini jadi menggembirakan ya duwe. Lo itu aku kudu wong awam kue yang Aduh, ah, amit amit tenan. Eh iyo, sama sari ku keliru. Jibril lu ratau ngalami ngono. Maksudnya balik Jibril lu. Oh, malaikat mesti nurut, tertib, gak di mental berontak. Terus dia ini ketua. Kan iso santai, ho? Jajal mimpin manusia. Waduh, piung Yahudi, wong Nasrani, wong munafik. soleh tapi lugu gak semua macam-macam ya tapi anak sing soleh cerdas pinter gak Abu Bakar Umar gak masalah tapi jumlah yang uniku mau biro sing uniku mau mau biro ayo nah, oke milih nanti keliru Imam Syamsari dalam bab ini jelas keliru makanya enggak diikuti oleh semua ulama di dunia dan enggak dianggap khilaf yang perlu dicatat enggak dianggap khilaf itu diabaikan sama sekali sehingga enggak ada cerita Nabi Muhammad lebih afdalu diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang satu mengatakan Jibril. Itu tidak sama sekali dianggap khilaf. Ya, pendapat sama sehari dianggap gugur. Ya beda loh khilaf. Kalau khilaf itu dianggap masih berimbang, apa? Kalau jujur bener, apa gugur benar-benar diabaikan. Intinya terus jadi kesepakatan ulama, paham ya? Kalau Nabi Muhammad itu afdol, apa? Afdol. Ya bodoh itu orang rumah bojo. Kue meskipun rawani wajah itu rusamu, tapi tetap afdol sing dibujuk akeh. Dia pun rumah tong itu akeh luwe ruwet, apa <laughs> luwe ruwet? Nah jadi kancaku Wayo tak kena apa ke wayo? Citok yo cerewet, loro yo cerewet, telu yo cerewet, menisan. <laughs> Waring di bojo loro tenan saya setengah stres, umur ya wot. <laughs> Mereka dicereweti wong sitok wes kudu setruk, kemana dicereweti wong loro? Lalu tak tak gak nambah telu, mah mati langsung. Tapi kira oleh ngeritik, piye rata-rata nabi poligami. Kena kuat ya monggo, nah, ana sing gelem, paham ya? Dami mbak siap-siap tuh obat anti apa? <laughs> Lah mung dikeranya situ e ege, kira e ngono, mana dikeranya mung telu. Ya, eh pengno dhewe apa? Nah bener orang Madura, istri saya dua, tak kira bisa ke istri pertama kedua, ternyata jadi ke masjid. Kenapa? Datang ke pertama dimarahin, kedua dimarahin, <laughs> akhirnya tidur di masjid gak ada yang marah. <laughs> Kemangsane kan rujo loro iku iso ngeloni wong loro. Malah kira turu ning masjid. ya ora mesti lah, tapi tetep kayak ngakoni. Jadi cocok ra cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi wae wayah ta ora. Kita kudu yakin nabi wayah. Nabi lho mbon aku Mergo kaya ora adil beberapa sahabat iku kabundut iku mergo bela-belani Kanjeng Nabi. dulu itu ada penculi, ada teroris, ada macam-macam. Kan nggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena belo-belo kanjeng. Dan dulu zaman anak bin, eling-eling dulu itu zaman anak bin. Perempuan itu potensi diculik, di, terus jadi amat, apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang Nabi harus nikah ini, terutama yang garwane akabirus sahabat, napa? Garwane akabirus sahabat. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda, ya tetap boleh tapi konteksnya beda. Saya ikut terus munamuni oleh sunnah rasul ya rontok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Salah orang sing gelem, terus siap-siap rontok-rontok setruk, maksudnya sama ya, tidak masalah. Nah. Tuh ya mau, di ijazah khusus ganggu ngadepi itu. Tapi kita era iso, oh skizip ramanti, <laughs> tetap kalah. Iso wong wedok dongani suara cerewet ora iso, Kang. Iki desain asli. Hizib iku barang anyar, iki desain apa? <laughs> Desain. Gak iso dihizibi, no. Eling-eling ya. Jadi sebetulnya ada pendapat Jamah yang mengatakan Jibril Abdulumin Muhammad. Tapi semua ulama mengabaikan itu. Napa? Mengabaikan. Caranya gampang tadi. Kuwi logikane mau piye-piye Jibril iku penak. Napa? No? tapi kan Jibril kok langit ning bumi, langit bumi ndekne sak kedepan malaikat, no. Wah enak so Jibril. Dajal menuso, nak mangan lesu. Wis mangan dhewe Nabi kudu mikir Bilal, Ammar. Jibril enak gak buta mangan, gak buta nabung. Wah enak lah uripe pokoke benak den. Ora buta rokokan. <laughs> Ora buta utang duit gue ngopi, padahal kanjeng Nabi apa radahar dahar akhirnya utang-utang demi dahari beberapa sahabat akhirnya baju rombine digadek Jibril gak perlu. Pena ndi? Penak Jibril kan. Sengono ketua apa? Mudik ini orang tahu dikritik uang, orang tahu aman apa Gak ono gosip, gak ono. Makanya tetap abad dari kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana wa Abdul Anil itlaqi Nabi Yuna Famil Anisiko. Dewi Bamun Fakdil Anil Munazah. fa inna afdaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi ku bi ijma'il mukminin apa bi ijma'il meskipun tadi sebenarnya ada pendapat Zamasari tapi enggak dihitung khilaf ulang lagi enggak dihitung khilaf tapi dibuang begitu saja ya, makanya disebut dawai bangun fa inna afdaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin